なんでこんなやつらしかいないんだよイルハートも欲しいなんかルリタヤとかさインサイドちゃんみたいにこう支えてくれる姉妹とか仲間が欲しいこいつはイルハートがこうやってるやつじゃないですかこんなね一人鬼 ってさイルハートもほらあれあれいないんですか自前設定とかあったじゃないですかピコー